වෙනද ෆයිටර්ස් අපි වෙනද අපි පිටයි වෙනද ෆයිට් දකින්න පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක්ම කයාස අවසන් ඒගොල්ලෝ හරි යාළුයි මල්ල මේ දිශාව දැනගත්තා මේ කවුරු ආවත් මල්ල කොරුණ අල්ලන්නේ